But but even know my name is Super. nervous. I just can't wait to arrive at my house. I mean, choose to arrive in Brazil, and I have to leave, which is, I don't like it. I don't have that feeling or anything about airplane. so sad to be here without him. In the car, my mom was coming in the seat next to me. Uh, it was normally him who would come in that side. And it's super sad. Right now he has been flying for one hour approximately. So I hope that everything goes fine. That the plane goes fine. And that he comes back soon. Let's see if Norma tries to find Guillermo, Guillermo. Y el Guillermo. Guillermo, Guillermo. Ay, ay, ay. Guillermo. Guillermo. y el Guillermo. Guillermo. ¿Dónde está el Guillermo? ¿Dónde está el Guillermo, Norma? ¿Dónde é está o Guillermo? Guillermo? Acabamos de chegar no aeroporto. São 5h40. Daqui a pouco o Gui tá aqui. Papai vai pegar você. Já já o, o Gui chega. Braia, fala que você veio buscar o tio Gui. Vem buscar o Gui. Fala, você assim, veio buscar o Gui. Meu tio. Eita, põe. O Gui. Rita. Veio buscar quem? O Tomás. Ah, bem, né? Vem buscar o Gui. Fala vovó. Vamos, Spider-Man. Ele tem vergonha. já fez o vínculo. Ah, eu fui mesmo, entendo. Dá um sorriso pro vó. Dá um sorriso pro vó. Deixa o like no canal. Não! Oi. Meu pai. Acabei de ligar pro Tomás para ele esperar o Guilherme junto e ele não atendeu. Bloqueei. Tá queimadinho. Vou bloquear no WhatsApp e não vou deixar o Gui falar com ele. Espera o Gui com a gente. Ela tava xingando você no vídeo. Xingando você. Tava, porque você não atendeu. Vai, todo mundo esperando o Guilherme. Cadê o Tomás, mãe? Vira o Tomás aqui. Olha lá. menina. Peraí, peraí. Vai esperar o Gui? E aí, Spider? Quem você tá esperando? Eu acho que ele não quer mais você. Faz ficar tá mais fresco. Ó. Oh. E o Guilherme não chega. Cadê o Guilherme, Tomás? Cadê o Guilherme? Ó, oh, ó oh, o coração. Tomás, ai Tomás, Guilherme não chega. Cadê o Guilherme, Tomás? Guys, I just arrived and picked the luggage now and then I'm gonna see my family. Cadê o tio? Cadê o tio? Ali, vovó. Cadê meu tio? Cadê meu tio? Cadê meu tio? Cadê meu tio? Não, vou dar o celular pra você falar com ele, tomara. Ah, é aquele cadastro. Tá vou levar o celular pra você falar com ele, tá bom? Ele tá é muito gordo. Guilherme. O Gui chegou. Guilherme. Isso, Ah, ele vai chorar. É. Ah, ele vai chorar. Vai chorar, Guilherme. Ele tava com saudade. O Brian quer chorar. Ah. ah. Ah, o Gui chegou! Pega primeiro o negócio. Aonde, Gui? Oh, é pra você apertar. Hélio, leva ali. É. Parece pijama. Eu, eu dormi, consegui dormir. Eu tentei. Eu tentei, às pro lado. Aí eu puder, acho que 6 horas mesmo. ¿Eres Guillermo, Norma? Vamos a buscar a Vamos a buscarlo. Vamos. Vamos a buscar a Guillermo. ¿Quieres buscar a eh, para que te des de comer. Vamos, Guillermo. Guillermo. ¿Y el Guillermo? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está el Guillermo de Norma? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? the bedroom now. Yes, sir. who's here? Hola, ¿quién está aquí conmigo? Oh, baby. You I miss, me? baby. I miss you more. I cannot wait to to work, to buy the ticket, to be together, to be married, and then we don't have to say goodbye. It's weird, no? Like, eh, I don't know. The first time that when I go, when I, before I go there, I have a perspective here. But now, I don't know. After that three months, I don't know how to explain, but it's not the same, you know. It's like if it was not my life, if it was like in a house of a aunt or something like that, you know. I, I don't know, but I want because I want to our, life or husband life because we have a husband life. We do everything together. We go out, we go shopping, we record, we take pictures, we do many things. Huh? I want to show the what you did for me. Eu não deixei nada, mentira. Ai, <laughs> Tomás, <laughs> you're so silly. I hid some of those for him, but he didn't find out thing. He left it under the pillow. So when I woke up, I mean, I was already talking with him and I was like, oh my Oh my god, when you woke up, you saw it only? Yeah, I didn't see that, but it was under the pillow, right? Yeah. Then he left this in the iPad. He left this one inside the computer. Mm-hmm. And then there is another one in the closet that I don't want to remove. I want to leave it there. So every time I I go pick close, I remember of you. Put off thing there, so. Is there any other one? No, I think it's only four because they was leaving, so I was like, okay, I'm gonna be fast. But it's that guy. We are far now. We're back for our normal life. We, we thought it'd be normal because I don't know. After three months, everything changed, you know we have all the, all the perspective of living together and everything and I don't know this time is more worse Tá muito meu bebê. Hum. Ah, tá bom, tá bom, mais. Cala a boca, garoto. Cala a boca!